қазақ кезет шынайы шын саяси ютуб арнасына тіркеліп лайк жүрекшені аямай лайықты басып қоңыраушаны соғуды ұмытпайық ассалаумағалейкум қазақ елі армысыздар құрметті ағайын бауырлар мәслихат және мәжіліс сайлауы 2023 жылдың 19 наурызда наурызында болатыны бәрімізге белгілі енді э, кешелі бері э, жаппай қазақстанның э, түкпір түкпірінде үгіт насихат болып жатыр үгіт насихат 18 шақпан күні сағат 6-да 6-дан бастап кешкі сағат 18.00-ден бастап жүріп жатыр құрметті ағайын э, енді бұл э, сайлау бұл сайлауға әрбір қазақстанның кез келген азаматы қатысуға үміті бар яғни ә, бұл сайлауға қатысатын үміткерлердің саны өте көп қазақстанның түкпір түкпірінде ә, кез келген азамат қатысып жатқан жайы бар белсенділер болсын ұлтжанды азаматтарымыз болсын ә, жастар да бар ақсақалдыларымыз да бар арасында иә сондықтан менің айтарым биліктегі э, көкелерімізге айтайын деп отырмын мен биліктегі көкелерімізге мен талап жасайын деп отырмын талап етейін деп отырмын енді ол былай э, қазақстан республикасының президенті тоқаевтан бастап үкіметте отырған көкелерімізге үкіметте отырған ақылды министрлерімізге айтарым сіздер осы жолы біздің халықтың арасынан шығатын ұлтжанды азаматтарымызды не болмаса белсенді азаматтарды қоғам белсенділерін парламентке өткізулеріңіз керек өйткені неге өйткені халықтың жағдайын жақсы білетін азаматтар парламентке үміткер болып өз өздерін ұсынып жатқан жайы бар мен халықтың жағдайын жақсартам мен э, халықтың талаптарын яғни билікке жеткізетін боламын деген азаматтар өтініш тастап яғни мәслихат болсын э, парламентке мәжіліс э, депутаты болсын өз өздерін ұсынып жатқан жайы бар сондықтан мен сіздерге айтарым бұл сайлауды бұл сайлауды әділ өткізуді мен талап етемін өйткені неге өйткені бұған дейін өздеріңіз білесіздер кілең арам тамақтар отырды депутаттар кілең арам отырған жалған президенттің маңайында да кілең арам тамақтар болды анау қақпас қалмақ жүр назарбаевтан бастап жүрдің маңайындағылар түгел жемқорлар болды ұрылар қылмыскерлер бұл шындық 30 жыл бойы халықтың байлығын сорып келді бейшара күн кешуде халық әлі әлі күнге дейін бейшара күн кешуде қазіргі жағдайда қазақстандағы халық кедей кепшіктің күнін кешуде үйсіз күйсіз қаңғырып пәтерден пәтерге секіріп өлместің қамы үшін күндерін әрең көруде қазақстандағы басқа ұлттар қазақтардан керісінше бай тұрады бай қуатты өмір сүреді қазақстанда қазақ қана кедей кепшіктің күнін кешуде үйсіз күйсіз қаңғырып жүр пәтерден пәтерге секіріп назарбаев деген қақпас кредит деген бәлені ашып қойды бұған дейін кредит деген жоқтығын назарбаев келгелі бері әрбір қазақтың басында кредит кредитсіз қазақ жоқ қазір қазіргі жағдайда ол кредиттерін төлей алмай қаңғырып кетті қазақтар қазір миллиондаған қазақ кредитте отыр ал мынау мемлекеттің бағдарламалары болса халық үшін жасалмаған мемлекеттің бағдарламалары биліктегі қалталы азаматтар үшін биліктегі ұрлық ұрлықпен байыған ұрылар үшін жасалған бағдарлама үкіметтің бағдарламасы халық үшін жасалмаған мысалы қақпасы назарбаев жеті жиырма жиырма деген бағдарлама ашып кеткен сол мысалы жеті жиырма жиырма бес жылға 20 деген саны 20 миллион 25 деген 25 жылға оны алған қаншама халық қаншама жастар алды бірақ қымбат әлі күнге дейін төлеп жатқан жайы бар мысалы міне жүрміз әлі мысалы менің өз басымда үй жоқ әлі жасым болса қырықтан асты үй жоқ қаншама кезінде мемлекеттік бағдарламаға ұсындым екі рет бердім мені өткізбей шығарып тастады мемлекеттің бағдарламалары өте қиын халық үшін жасалмаған халыққа тиімсіз ол қолжетімсіз халыққа мысалы мемлекеттің бағдарламалары көп бірақ мемлекеттік қызметкерлер үшін жасалған да ол мемлекеттік қызметкерлер өздерін қамти береді өздерін байыта береді халыққа неге жасамайды халыққа халық үшін неге шығармайды бағдарлама үйсіз күйсіз жүрген халық пәтерден пәтерге секіріп қаншама халық миллиондаған халық мемлекет, мемлекетте қызмет жасамайды мысалы бос жұмыс жоқ соларға неге көмектеспейді жеңілдікпен соларға неге көмек жасамайды ал ол жасамайды өйткені ол тоқаевтың назарбаевтың жоспарында бар қазақты әрбір қазақты үйсіз күйсіз қаңғыртып жіберу қазақты жетім жесір қылып жаңағындай үйсіз күйсіз пәтерден пәтерге секіртіп қаңғыртып жіберу реті қазақстанда қазақтардың өмірін құрту қазақтарды жер бетінен жоқ қылу назарбаевтың жоспары бұл енді назарбаев тоқаевты тағайындап кетті тоқаевты ешкім сайлаған жоқ халық тоқаевты тағайындалған президент ол ол жалған тағайындалған президент оны халық барлығы біледі тоқаевты тағайындап кетті мысалы тоқаевта назарбаевтың жоспарын орындап жатқан сияқты Үйткені неге Үйткені айтайын орыстандыру саясатын жүргізіп жатыр халыққа бірде бір бағдарламалары жетімсіз тоқаевтың бағдарламасы мысалы енді мынау заңсыз кезектен тыс сайлау ашық қойды алдында өзінің сайлауы болды оны ешкім тағайын сайлаған жоқ ешкім өзі тағайындалып өз, өзін өзі тағайындап алды кезектен тыс президенттік сайлауында енді кезектен тыс парламент сайлауы болып жатыр мәслихат және парламент мәжіліс сайлауы бұлында көреміз қалай өткізетінін егер де бұны бұл сайлауды егер де әділ өткізбесе мысалы халықтың ішінен халықтың жағдайын білетін халықтың жағдайын өте жақсы білетін ұлтжанды азаматтарымызды біздің билікке парламентке өткізбесе онда биліктегі өздерін өздері тағайындап алған мысалы министр сымақтарға айтарым мен президенттен бастап жағдайларың онда өте нашар болады өте төмен болады жағдайларың қиын болады жағдайларың халық қазір әрең отыр халық запы болды ашынған халық ертең бірақ сәтте бір мезетте ғана көтеріледі болды бір мезетте көтеріледі халық және де төңкеріс жасайды қаңтар оқиғасы қаңтар қырғыны жай болады сондықтан менің сіздерге талабым Мен сіздерге айтарым биліктегі көкейлерге біздің сайланып жатқан ұлтжанды азаматтарымызды өткізулерің керек мен талап етем соны ұлтжанды азаматтарды халықтың жағдайын өте жақсы білетін азаматтарды билікке өткізу керек халықтың жағдайы жақсару үшін халықтың жағдайы жақсару үшін әрбір қазақта әрбір халықтың мысалы жағдайы дұрысталуы керек әрбір қазақта үй болу керек кем дегенде қалтасында 2 миллион жүру керек 2 миллион ең кем дегенде менің арманым осы менің де арманым бүкіл халықтың да мақсаты осылай үй деген толып жатыр қазақстанда үй деген жеткілікті бірақ халыққа жетімсіз. тиімсіз халыққа анау бағдарламалары көп мысалы үкіметтің жаңадан шыққан бағдарламалары бар тағы да тағы да бір бағдарлама ашып қойыпты бірақ ол ә, қанша бір аптаның ішінде ма мемлекеттік қызметкерлер ғана ол өтініш білдіріп арыз қалдырады екен ал халық халыққа қолжетімсіз сонда жұмыс істемейтін адамдар бар мысалы үйінде жатқан аналарымыз бар біздің аналарымыз жай жігіттер бар жұмыс жоқ не болмаса зейнетақылары жүрмейді зейнет жаңағындай пенсия пенсия дейді ғой пенсионный отчисление дейді ғой орысша олар жүрмейді мысалы пенсия жоқ атымен татақ болған жұмыс жоқ мемлекеттік қызметтен э, істемейді не болмаса басқа жерде жұмыс істемейтіндер олар сонда олар қалай өмір сүреді оларға ешқандай жеңілдік жоқ па ал жұмыссыздық дейді жұмыссыздыққа тіркелу дейді ол да жай сөз ол да жұмыссыздыққа тіркелу де мемлекеттің бағдарламасы ол оның бір шектеулері бар тіркемейді жайдан жай қаншама қазақстанда қаншама халық мысалы кезекте үйге кезекте тұр қаншама халық бірақ сол кезек жылжымайды өмір жылжымайды кезектегі үйлер жаңа тізім өйткені неге өйткені қазақстанда мынау ұрлықпен байыған шенеуніктер жемқорлар ұрлықпен байыған олигархтар солардың туысқандары байып жатыр қазір солардың үрім бұтағы кімде ақша бар кім 5000 доллар берет қолына пара солардың соларға өткізіп жібереді кезектен тыс дізімді тізімді өткізіп жібереді алдына қарай жылжытып жібереді ал кейінгі 10 жыл тұрған 15 жыл тұрғандар солай тұра береді жылжымайды өмір жылжымайды тізім деген соны неге жылжытпайды соны тез тез жылжытып неге халыққа бермейді үйді соған бір неге жеңілдік жасамайды сондай бағдарламалар неге ашпайды жеңілдік жасайтын халық үшін мысалы ал оның бәрін жасамайды өйткені билікте отырғандар кілең ұрлықпен байып жатқан кілең коррупционерлер кілең жемқорлар отырған ал менің айтар талабым осы сайлауда ұлтжанды азаматтарды өткізу керек парламентке билікке халықтың жағдайын өте жақсы білетін азаматтарды азаматтар мен азаматшаларымызды парламентке өткізу керек егер де жылдағыдай ә, э, жаңандай жылдағыдай алдын ала тағайындалып қойып өтірік әділсіз әділ болмай сайлау деген сондай болатын болса иә биліктегі өздерінің адамдары мысалы туысқандары өтіп кететін болса онда жағдайларың өте нашар болады өте қиын болады сондықтан биліктегі көкелерге менің айтар талабым ұлтжанды азаматтарды өткізу керек парламентке халықтың жағдайы жақсару үшін ұлтжанды азаматтарды халықтың жағдайын өте жақсы білетін азаматтарды азаматтарымызды өткізу керек парламентке сонда ғана жаңа қазақстан орнайды сонда ғана тоқаевтың жаңа қазақстаны орнайтын болады құрметті биліктегі көкелер қаншама қазақ қаншама халық қаңғырып жүр үйсіз күйсіз мысалы пәтерден пәтерге секіріп үй деген қазақстанда өте қымбат қолжетімсіз сатып алайын десе ақшалары жоқ кәсіп жүргізейін десе де кәсіп жүргізуге мүмкіндік бермейді билік мүмкіндік жоқ кәсіп жүргізуге ал кәсіп жүргізгендердің жаңа қарапайым халықтың арасынан кәсіп жүргізгендердің кәсіптерін тартып алады тиіседі оған салық төле үйт бүйт иә жартысын маған бер деп биліктегі жалмауыз арандар ашылған жалмауыздар сөйтіп кәсіптерін жүргізбейді тағы да бір айта кететін жайт мынау биліктегі көкелерге сот орындаушыларды қысқарту керек сот орындаушылар халықты қанаушылар кәдімгідей халықты қанаушылар ғаламтор арқылы счеттарын Э, жаңа нөмір арқылы алады да счеттарын бұғаттап қояды бұл сұмдық қой халықтың несіне бұғаттап қояды мысалы өз басымда болды ондай жағдай бәленбай сот орындаушы танымайсың бұғаттап қояды бірақ мен ақшамды төлеп барлығы заң бойынша ақшамды төлеп мен аштым сол бірақ кетті олар танымаймын бірнеше мысалы қарайсың тізімді танымаймын бірнеше сот орындаушы сөйтіп бұғаттап қояды ғаламтордан алады өйткені ал оның бір қандай да бір шектеуі жоқ па банк неге оған шектеу қоймайды неге сенің бүкіл мағлұмат сенің ақпараттарыңды береді ғаламтор арқылы мысалы ондай болмау керек сондықтан бұл сот орындаушыларды жалпы шектеу керек қысқарту керек жұмыстарын және де коллекторлық ә, компания коллекторский компания деген бар коллекторлар нағыз алаяқтар солар солардың көзін құрту керек сосын мынау ғаламторды ашықпасаң мысалы әртүрлі сайттарды крыша кз жаңағыдай оликс деген сайттарды ашықпасаң толып тұрады аренда комната аренда квартир деген не бәленбай жаңағындай екі бөлмелі үш бөлмелі бір бөлмелі толып тұрады бірақ үйдің иесі емес өйткені барлық сол сондағы нелер барлық жаңағы үйлерді Ал болады риэлторлар риэлторский компания деген бар агентство деген бар сол үймен айналысатындар міне соларда алаяқтар кілең коллекторский компания сияқты бұлар да алаяқтар алғанда да ол былай 10 пайыз 5 пайыз алмайды олар 25 пайыз 30 пайыз алады мысалы сұмдық қой бұл деген өзі ақша жоқ халықта одан сайын сорлатады мысалы үй іздеп жүрген халық жаңағы жалға тұрайын деп мысалы 70-80 болса 80 мың болса 25 пайыз алады мысалы 30 пайыз 100 мыңның сыртында төлейді сонда үйдің иесіне бір төлейді одан кейін жаңағы риэлторларға бір төлейді 25-30 пайыз бұлардың көзін құрту керек бұлардың бұлар алаяқтар халықты алдап жатқан бұлар алаяқтар нағыз алаяқтар халықтың ақшасын сорып жатыр өйткені міне осындайлардың көздерін неге құртпайсыңдар биліктегі ақылдылар биліктегі ақылсымақ министрлер биліктегі көкелер осындай алаяқтардың осындай сұрындарының, оңбағандардың неге көздерін құртпайсыңдар бұл жек сұрын алаяқтар оңбағандардың ішінде мен тағы айтып айтам, коллекторлар бар риэлторский компаниядағы риэлторлар бар агентство дегендер бар барлығы алаяқ кілең сот орындаушылар да жатады бұған осындайлардың көздерін құртыңыздар міне құрта алмасаңдар біздің халықтың ішінен үміткерге өз өздерін үміткер болып ұсынған біздің ұлтжанды азаматтарымызды парламентке өткізіңіздер өту керек олар сонда ғана халықтың жағдайы жақсарады халықтың жағдайы дұрысталады сонда ғана жаңа қазақстан орнайды елде ал өткізбей дегенсіңдер барлығы бұрынғыдай болса онда жаңа қазақстан болмайды онда халық көтеріледі биліктегілер сендердің жағдайларың өте мүшкіл болады өте қиын жағдайларың болады халық көтерілген кезде міне сонда барлығын кетесіңдер биліктегі көкелер халық бір көтерілсе халық деген алып күш халықпен ойнауға болмайды халық деген үлкен алып күш халық бір көтерілсе онда жағдайларың өте мүшкіл болады қиын болады Барлығын кетесіңдер быт шыттарыңды шығарады халық сондықтан халықпен ойнамаңыздар құрметті биліктегі көкелер халықпен ойнамаңыздар халықтың жағдайын жасартуға мынау ұлтжанды азаматтарымызды парламентке өткізіңіздер мен талап етем. парламентке ұлтжанды азаматтарымызды өткізуді мен талап етем. қазақстан азаматы ретінде құрметті бауырлар осы бейнені мүмкіндігінше таратып жан жаққа бөлісіп